اینا تخته ها را تماشا کنیم بچه ها تخته ها را خوش رو بوده ایش یک سد چند سمده که؟ یک سد سی پان سمون چش متره رزمیر چند ها؟ این هبده اکی پیدی سد که هبده اکی پیدی سد که؟ هبده با بچی نه؟ یک سد هفت پان سمونی یک سد هشتود پان سم یک سد هشتود پان سم ای چند ها که؟ 20 та. 20 та? 20 6 метра. Ана бачува. Ана и сементо аджа ка хоаксин а? Сементо хоаксин ёвон 54 сомон. Хоаксин ёвон 54 сомон а? Я ёвон бо ҳастай. Сум цемент бо бозон ғафр. И 500 ка я? И 54 сомон ва 51 сомон. И Ҷониш, суғдиш. ғайюр чи Ғайюр 46 сом. чилу шаш сом қирq olti somon sementlar qirq besh somon yovonniki besh yuzlik qirq besh so'mlik ham bor Ана ekan чорнавои 10. chornavoy dah чанд сомай Калшинаи ғавсиш 55 сом ака. Даш мега 9 мебира 55 сом, баъд бо дорам 50 сом дорам, 48 сом дорам. иш панҷоҳу панҷ сомош а ина марҳамат Таҳа. ака и паловое чанд шид ака навад сомона и дба чанд ака дв седа да чордаҳа марҳамат ина сумуш навад сомони шаш метра чор метраш ам аст брида метена агар акобоша чор метра шаш сомони буда панҷо панҷ сомон мешидай ана и лага чи як лага ё э, лага 4 метра 65 сма до 75 сма аҳа ина 4 метра а 65 сма 70 сма ёш чи яка 4 метра ё ё 50 ка ана э, сараковка 4 метра 95 сма но ина бачо и тол чанд шед ака тол а 95 95 ина марҳамат шифро чанд ши шифро шифр панҷоду сомон акҷо ака ҳисор панҷоду сомон ҳисора ҳисора вале нам намучам панҷоу чор сомон панҷо чор сомон иш акҷоа ишам ҳисора ин нархои ҳамирӯзаи ҳаррӯз қимат шидеста ҳаррӯз барӯз қимат шидеста уҷе сезон шомадестая бо арзон мешава ака чанд сум мешава 54 сум мешидагиш буда шифери ҳисор ина магазини ҳоҷи акай сафар бачо ина нархоро тамошо кардем ку ака турбора гавдани турбо чанд шед яксаду даҳ сомон и чанда размераш дараҷа 625 4 метра, 3 метра чор. Сумуш 110. 4 сомон, 4 метр. Бурад 10 сомон. Не, на мунда 100. Аха. 100 лик. 100 лик. 100 акш 75 сомон. 75 сомон 4 метр. Ха, ин ин намуда 65 сомон. Иш бу майда тара я? 90. 90 65 сомон 4 метр. 65 сомон. Ана азизлар, и барои патолог река чӣ калай? Барои патолог. Паста? Река патолог ни? Ха. اوجا بریدادو ده 25 سم 27 سم این ایراد میرا چورشایی 27 سم 27 سم اونو دوناش پچکش چند سم میشه بکر؟ او ایسا کنال نکر 27 سم این شای این نمونش 23 سم 23 سم اونو مرحمت اینه بچه ها بوشه بریده میتن مگزین حاجه اکای سفر یکن شد کوی ایش رکر کن ина э, бачо марҳамат нархора тамошо кардем арматура чанд сумана кан арматур шонздаҳ кан چیل سومو شش متر ها این ارماتور 16 چیل سومو بوده یکا 15 15 12 27 سومو نه 14 رزمیر 14 ارماتور 32 سومو بوده 6 متر ها